与山的连结，要从冲动去爬吉利马扎洛山说起。不间断的飞了七年，我常常在醒来的瞬间，不知道自己在哪个城市，因为生活作息不规律，越来越常感到倦怠，找不到目标。我告诉自己，是时候该有个新的开始了。 离职后，我去了坦桑尼亚看野生动物，还有更重要的是要完成从小的梦想——爬非洲最高的吉利马扎罗山。我没有爬过任何一座百越，就傻傻的出发了。到底为何而去？我真的爱山吗？现在回头看才发现，也许我是想要解救被困住了、已经忘了梦想的自己。为了赚钱，一再忽视心理和生理上的警讯。我极度需要一个挑战。 证明自己还有能力突破，所以我规划了整趟旅程。当接驾饭店、当地旅行社还有汇款都完成后，突然感到自己不再只是机上那个随时毕恭毕敬、怕因为任何小事就被客诉的小螺丝钉了。登山的前一天，向导来到饭店确认装备是否齐全。 唯有做好万全的准备，带着尊敬大自然的心，才有可能通过登顶前零下二十度的考验，顺利登上海拔五千八百九十五公尺的峰顶。很可惜的是，我在四千九百公尺左右，因为身体状况不佳，没有继续往上爬。往回走的路上，我边看着月光，边不停地回想着这几天每个想放弃却努力坚持下去的时刻。 真的要这样画上句点了吗？飞了大半个地球，却只有我没有登顶。未来还有机会完成这个梦想吗？回饭店的路上，向导才说他们都以为我第二天就会放弃了，没想到竟然能够坚持到最后。过了一年又十个月，我终于又踏上让我又爱又怕的爬山之旅了。这次要去哪里呢？记得是点尼塔旅行去。 订阅开启小铃铛，下次见，拜拜。